проведет показательное выступление в честь Дня воздушно-десантных войск. Дорогие друзья, для вас, для всех, для всех десантников, этот гимн ВДВ, посвященный десантному бате Маргилову. Thank <laughs> you. А теперь идет парная групповая отработка приемов рукопашного боя. Пошел! Четвертый пошел! Thank you. Сейчас плавненько упражняется во владении холодным оружием и метанием сопутствующих предметов. Без метания твердых упражнения применяются. Упражнения применяются. Кирпичи, бутылки, плоские толщиной 25 миллиметров. Пошла! немного акробатики. Следующее упражнение показывает владение своим телом и крепкость твердого духа. А сейчас наши парни поздравят всех настоящих и будущих воинов. Слава ВДВ! Спасибо всем. Еще раз с праздником!